li सरप सपरा सरपकरा सरपकरा सरपका और ये मेला आया था और शाम हो गई और अब अभी तक मेला घूमना ख़त्म नहीं हुआ और चाचू जा रहे हैं शॉपिंग इनका कंप्लीट होने से रहा इतने जल्दी तो होने से रहा आ जा बड़ा मुश्किल आ रहा है तो ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग किट में हमेशा अपने साथ रखता हूँ तुम्हें पता है ना कब ब्लॉग बनाने को मौका मिल जाए क्यों तुम किसके साथ आना चाहोगे ये बताओ हाँ? किसके साथ ज़्यादा आना चाहोगे नहीं दोनों के साथ नहीं किसी एक को दोनों बीच में चलेंगे तो हमें बीच में चल लेंगे अगर मैं ज़्यादा खींचूँ तुम्हें आपको हाँ? आपको मैं एक करोड़ रुपए दिया तो क्या हुआ है? तुमको एक करोड़ रुपए मिला था कहाँ से भाई मुझे भी बता दो जरा हाँ? तो अब घर की ओर बढ़ते हुए शाम हो गई है अब तो कार की तरफ चलते हैं अरे रात कब होगी ये बताइए रात होगी कुछ देर बाद हाँ और उसके बाद हम घर पहुँचेंगे वो लोग कहाँ रह गए गाड़ी कहाँ है आपकी गाड़ी उधर है सर किधर खड़ी कर दी आपने गाड़ी ओके अभी भी तो काफ़ी जाम लगा हुआ है तो कैसे घर पहुँचेंगे हम लोग देखते हैं ब्लॉग ही तो चल रहा है ब्लॉग पूरा चल रहा है और क्या ये ब्लॉग चल रहा है ये यूट्यूब पे जाएगा कि आज हम लोगों ने प्रयागराज प्रयागराज दर्शन किया और एली तो एली को एली को वो किया आइसक्रीम खिलाया ढेर सारा पाँच छः तो, तो, खा चुका होगा ना ये हाँ। आइसक्रीम साथ में और कुछ चाहिए आइसक्रीम साथ और कुछ संगम नगरी का ये पापा मम्मी लोग आते हुए थक गए क्या हाँ तो आर्यन और उर्फ एली पूर्ण तरह से थक चुके हैं अब इनको एक और आइसक्रीम चाहिए ताकि इनको और पावर मिल जाए बट अब मुझे लगता नहीं कि अब इनको मिल पाएगा क्योंकि इन्होंने वैसे ही छः घटक लिया है ठीक है तो कृपया करके शांति शांति गाड़ी की ओर चले और बैठ के शांति से घर की ओर पलायन चलो ये हमारी कार बैठे बैठो बैठो बैठो बैठो तुम लोग बैठो एली तुम जाओ बड़े पापा के पास आगे जा बे चले हम लोग भंडारा खाए अच्छा हाँ। यहाँ वाला ना जो मिल मिला था हाँ।, हाँ वो तो मैंने भी खाया हाँ अच्छा वहाँ दमालू हाँ, तो यहाँ भी मिला था सेंट्रल जेल है ना वहीं चलते हैं तो आएगी आएगी अरे बाप रे यह देखो ये देखो चार चार लोग अब ऐसे लोगों का चलान ना कटे तो केकर कटेगा आज नहीं करने में आ गए हैं और अब है एंडिंग टाइम ब्लॉग एंड करने का so thank you so much आपका सपोर्ट के लिए ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए मैं ऐसे ही कंटेंट क्रिएट करता रहूँगा और बस थैंक यू सो मच